уважаемые слушатели. Делаю свое следующее видео. И э, у меня уже есть кое-какие достижения. И, вернее, тут даже не, то, не даже не достижения, а просто объяснение и пояснение того, что мы можем видеть. Вернее, по крайней мере, того, что я испытала. А, на себе, и я не могла этому дать объяснение вот именно с того самого момента, с самого начала, когда я это почувствовала. Но теперь я прекрасно понимаю, что произошло, что случилось, и теперь я дала это объяснение. Поэтому я хочу поделиться, я хочу сделать видео, но честно скажу вам, что я не столько делюсь с вами, сколько записываю все свои наблюдения, исключительно только для себя, поскольку понимаю, что даже гинекологи не могут объяснить вот этой причины. Даже диетологи предлагают совершенно идиотские меры, предлагают, вот идите, пожалуйста, э, допустим, на консультацию к психотерапевту, вы недостаточно мотивированы. Вот объясните мне, как можно быть мотивированным, если существует определенная система поддержания веса, и эта система завязана на реакциях а, то есть гипофиз и щитовидная железа, не очень сильно связаны между собой. И именно щитовидная железа, э, взаимодействие между гипофизом и взаимодействие между гипофизом и щитовидной железой именно обеспечивает то, а, на каком состоянии, в каком э, живет организм. То, то есть либо он живет в нормальном состоянии на эстрадиоле, либо он живет на экстремальном состоянии, то есть э, на аварийном эстроне, э, так называемом эстроне, это аварийный гормон. Я совершенно не знала про то, что, оказывается, эстрогены бывают разного качества и характера. Вот, и теперь, когда я узнала, что есть эстрон, а есть эстрадиол, я начала вести свои наблюдения дальше. Ну вот я в последнем своем видео сказала, что мне предстоит еще сделать УЗИ. Мне, значит, я сама, если откровенно, я сама на э, видеографе видела на экране э, аппарата УЗИ я сама видела, что у меня в полости матки вырос полип. Причем там достаточно такой большой полип. Но, как мне объяснили, в принципе, я тоже считаю, что это можно так объяснить, это по типу бородавки, только которая вырастает на слизистой оболочке матки. Дело в том, что бородавки все эти, они будут расти. Если человек предрасположен, а я очень сильно к этому предрасположена, и вирус папиллома у меня есть. Вот, поэтому, девочки, предупреждаю всех, у кого есть бородавки, у кого есть папиллома, особенно если кандиломы растут на половых органах, у меня было и это все то же самое. Вот, если это все есть, девочки, готовность номер один, потому что папилломатоз – это причина а, рака шейки матки и так далее. Но я не советую бояться рака тем, кто совершенно нормально и адекватно воспринимает наличие БАДов и не прием БАДов а, так, лишь бы абы как, а лечение именно БАДами. То есть БАДы именно нужно принимать тогда, когда они нужны. Вот, допустим, сейчас я переборщила с йодом, но ну, я не могу сказать, что я переборщила. Просто когда у меня заклинило, я как-то вот, ну, я сейчас все подробно объясню. Когда у меня заклинило, я э, по своим наблюдениям, поскольку я нигде не могу найти литературы, я по поняла, что надо просто чисто вот на себе делать эксперименты, ставить и понимать, что к чему. И я поняла, что у меня БАДы йода хорошо расклинивают это дело. Ну, вот у меня кишечник заклинил, он не двигался, ни туда, ни сюда. А вы сами понимаете, когда у организма нарушается выделительная функция, это очень страшно, девочки. Это поначалу кажется, а, какашки, моча и так далее. Все это все смешно до тех пор, пока вас это не коснется. <clears throat> когда это касается вас и когда нарушается выделительная функция, то есть, смотрите, шлаки не выходят из организма. И, следовательно, они накапливаются там, и помимо того, что они там накапливаются, они ведь начинают еще и воздействовать, воздействовать на обменные процессы. А учитывая то, что ваша гормональная система работает на экстремальном гормоне, то есть она с этого экстремального гормона не сошла, а вот, раз у вас вот такая характерная фигура, выросший живот, как у мужика, исчезнувшая талия, так называемое тело приобретает форму трубы. А, вот э, у вас такой объем, э, объемы все растут, растут, и они не уменьшаются, и поверьте мне, те, у кого, кто себя увидит именно вот в такой, э, именно такую фигуру имеет, и вот то, что я сейчас описала, подходит именно к нему, девочки, я могу вас сразу предупредить, да и мальчики тоже, что вес у вас падать не будет, вес у вас будет только расти. Э, это объясняет э, то, что это экстремальные гормоны, то, что вы живете на экстремальном гормоне, это объясняет то, что когда вы пытаетесь хотя бы немножко похудеть, вы садитесь на диеты, пятое, десятое, и тут вдруг у вас через некоторое время начинает бурлить так, вы, естественно, вы не то, что наберете, доберете следу, вы еще наберете больше. Правильно, почему? Потому что организм функционирует э, в экстремальной системе. Экстремальная система понимает, ага, все, э, значит, э, вы находитесь, поскольку эстрон образуется у нас из жира, и он вовсе не является фолликулином, а он является жировином, и теперь я его так и буду называть, жировин или эстрон, вот, а то он очень четко контролирует количество жира, которое находится в вас. То есть и каждый раз жира ему нужно все больше и больше, потому что экстремальный уровень, вы сами понимаете, все нагнетается, нагнетается, нагнетается. Она может стабилизироваться, но потом какой-то момент будет, вы психанете или где-то что-то, организм, э, гормоны Э, это самый уровень кортизола, надпочечники выкинут кортизол, уровень кортизола вырастет, соматотропный гормон упадет, и у вас опять вес пойдет вверх. То есть это все идет, и идет это все этапами и ступенями. Это не будет идти плавно, это идет скачками. Ну, собственно, как шло у меня. Но я не могла найти объяснение одному явлению. Значит, а, я недаром поставила сюда БАДы, опять те же самые БАДы. А, значит, э, я покупала еще тогда, в самом начале, когда я начала толстеть, я покупала БАД КГ Там есть БАД, который, э, значит, э, КГ Что такое КГ это БАДы для похудения, те же самые слимы, но только это БАД Vision, который содержит хитозан. Девочки, хитозан это хорошее соединение, это природой данное соединение, которое выводит жир. То есть, а, попадая внутрь организма, он собирает жир, накапливает его, адсорбирует в себя, молекула увеличивается в 300 раз, и он выводит жир наружу. То есть тот, кто принимает вот такие вот хитозаны, э, значит, э, он может видеть, что у вас приняли таблетку, и потом бам, вас по носам прямо пронесло. Когда жир выходит, это вот, знаете, прямо вот э, идет вот такое жидкое что-то, вот стул идет жидкий, и вот как-то вас как проносят. Пронесло, и вроде как все нормально. То есть таблетка подействовала, все хорошо. Но дело в том, что организм очень четко следит за наличием количества жира, именно данного, именно нужного количества жира, которое есть в вашем организме. Потому что именно из жира вырабатывается эстро, эстрон, вырабатывается тот эстроген, на котором вы живете. И если вы вот так вот взяли и в какой-то один момент вы вывели, а он выводит, э, а хитозан выводит достаточно большое количество жира, а вот у меня, допустим, поначалу выводил. Вот сейчас, когда я начала уже хитозан принимать, вы знаете, у меня просто клинило э, кишечник, а, я вообще переставала хотеть э, вот это самого ходить, ходить в туалет. Это очень плохо. Вот. И я уже вот, ну, никаких позывов вообще, тишина полная. А, вы знаете, дело в том, что когда эстрон завоевывает свое собственное пространство по сравнению с эстрадиолом, Значит, он поселяется не только не только в подкожно-жировой клетчатке, он там поселяется, но ну, хотя в подкожно-жировой клетчатке, да, он поселяется в самую первую очередь. А потом, дальше, когда нарастает, он поселяется именно на брюшине, вот, он между кишечником, спайки кишечник, кишечник прикреплен определенными жировыми спайками, и вот он появляется, он поселяется на кишечнике, а также он поселяется на органах э, почек, это э, так называемые надпочечники. Это как раз э, эндокринные органы, они вырабатывают определенные, определенные гормоны, которые регулируют наш водно-солевой обмен. Вот, и когда у вас надпочечники, то есть он контролирует все. Почему он это, девочки, захватывает? Он захватывает уровни выведения. То есть э, вывести вы как можете? Ну, можете вырвать, допустим, можете вызвать искусственную рвоту, но это э, не, неэффективно до тех пор, пока все не прошло в кишечник. А дальше из организма как может выйти? но ну, через пот выходит, жир ну, через пот, конечно, не выходит, может выйти только, когда вы покакаете, либо сходите в туалет, либо пописать, либо покакать. Так вот, э, этот гормон эстрон, он э, берет в свои руки вот эти органы выведения. Почему я делаю вот это видео? Потому что вот совершенно недавно у меня произошла одна очень странная ситуация, когда я после того УЗИ, я, конечно, была шокирована, а, шокирована всеми данными УЗИ. И я, я готовилась к самому худшему. Я думала, что у меня там разрослось все. Оказалось, оказалось, ну то, что оказалось, я уже потом только скажу. И дело в том, что я на радости, конечно, о, я поняла, и я стала использовать вот этот крем. Вот это называется крем любрикант, То есть его позиционируют так, как вы смазываете свои а, половые органы. Он содержит фитоэстроген мужчин, это для женщин крем. Значит, смазываете его во влагалище, смазываете наружные половые органы, и когда вы будете жить половой жизнью, у вас будет все замечательно. Девочки, вот эти гели-любриканты, они не обязательно могут быть использованы только для половой жизни. Когда я прочитала, что содержит банисан, то в нем, оказывается, есть специальные, э, специальные лекарственные, не лекарственные, а именно э, природные препараты, которые способствуют э, прекращению гиперпластических реакций, вот по, по типу того, что вот прекращение роста таких, допустим, полипов, различных гиперплазий слизистой, а, э, наша, слизистой эндометрия, то есть э, э, гиперплазии эндометрия, чтобы не было никаких гиперпластических. И я, конечно, с радостью взяла и намазала полностью все как полагается. Думаю, ну надо же, ну этот гель, думаю, он наверняка он... Дело в том, что в прошлый раз, когда я его использовала, он вызвал менструацию. Он вызвал, да, он искусственно сам вызвал менструацию, то есть отделение эндометрия. Но что было на этот раз? На этот раз, когда я обработала, вы представляете, меня вдруг ни с того ни с сего, меня заклинивают почки. Во-первых, у меня жгло почки. Но ну, э, я, у меня заклинило почки, я наконец-таки попробовала белую лопчатку. Белую лопчатку. В ответ на... Причем я заварила столовую ложку и... Э, э, ой, столовую ложку, чайную ложку заварила на пол-литра воды. Потихоньку эту лопчатку пила. И дело в том, что потом вот эта лопчатка она меня просто взяла и заклинила почки. Я проснулась утром с очень э, сильной болью. Девочки, это не значит, что это будет у вас. Просто такое может быть. Это идет как бы как побочное действие, потому что оно расклинивается. Но как оно расклинивается, я не знала. Оказывается, такие вещи хорошо расклиниваются вот таким препаратом медисоя. Поэтому медисоя так или иначе крупным женщинам, чтобы вам не набирать последующим вес, все-таки я рекомендую иметь. Потому что я сейчас буду делать действительно заказ, и вот медисою я буду заказывать. Медисои есть две, есть медисоя, которую они сделали Air Россия, а есть их фирменная медисоя. Я не знаю почему, тогда я прекратила все э, вот эти побочные явления именно их фирменной медисои, но у меня осталась одна упаковка медисои, и вот тут я наконец задумалась скрыть медисою, э, медисою российскую и их фирменную медисою. Представляете, их фирменная медисоя мне вообще не пошла, мне стало от нее плохо. У меня э, прямо э, это самое, кирпичом надулся живот, и э, это самое, ну, в общем, мне пришлось ждать достаточно очень долго, вызвало очень много неприятных ощущений. Но еще раз объясняю, это не потому, что медисоя такая плохая, это потому, что у меня идут вот эти вот... Я не могу не объяснить, вот как что и как что делать дальше, потому что я все-таки стоматолог, а э, зубы в том том месте, откуда рождаются дети, все-таки не растут. Я уже не буду выражаться матом здесь и вообще называть такие определенные э, места. Вот, а в тех местах, где рождаются дети, зубы не растут. Но мне приходится решать такой вопрос, потому что я решила такую проблему. Я сегодня залезла в свой гардероб, а вы знаете, у меня столько красивых вещей, вот, которые ждут своего времени, но, к сожалению, они 40 размера по бурзе. А я сейчас ношу 44, даже 50-й брюки, я ношу 50-й, потому что у меня верх 44-й по бурда, а низ у меня 50-й по бурда. Почему говорю по бурда? Потому что я шью себе всю одежду абсолютно сама. Я вот эти 5 лет, сколько я уже вот растолстела, я не делала себе никакой одежды, я на себя просто плюнула, я покупала одежду мужу, а на себя вообще одевалась чертиков. Ну, я бы не сказала, что чертиков, но в общем, я уделила внимание наличию спортивной одежды. Все, больше ничего. Нам у меня была одежда, которая тянется, в которой легко, в которой удобно, в которой комфортно. Ну, платья у меня были, в основном я покупала вискозные платья, очень красивые платья, мне, мне не нравились, хорошо не шли. Но дело в том, что время шло, я толстела, я жирела, и уже вот эти платья, они просто стали безобразно на мне смотреться, и поэтому я бросила, эти, бросила такие занятия и решила, что я э, не буду пока ничего шить абсолютно. И вот буквально несколько дней назад я забросила свое свои рабочие дела, то есть перестала зарабатывать деньги и решила, что мне пора сделать хотя бы базовый гардероб. У меня вот есть такое понятие, как база. То есть, если у вас есть базовый гардероб, черные брюки, черный пиджак, допустим, белые брюки, белый пиджак – белая рубашка, черная рубашка, все. От этого уже, от этого можно плясать. То есть обуви у меня достаточно, даже больше, чем достаточно, а вот одежды у меня фактически нет. А, то есть, как вот э, говорила Надежда Агеева, я вот смотрю ее канал по видео, по ютубу, вот как она говорила, эм, ваш гардероб находится в экстремальном состоянии, то есть, когда гардероб в порядке, тогда, когда на любой случай у вас есть а, своя одежда. Но дело в том, что а, когда приходит возраст, то тогда уже к одежде надо относиться относиться более, а, более так скряжесто, но ну, не то, что скряжесто, а то, чтобы одежда тебя не ставила, конечно, не одевать те вещи, которые ты носил там 20 лет назад. Вот, а как она сказала, говорит, весь вот этот бамон, пожалуйста, вот это все своим внукам, детям, а вам одеваться не, э, в одежду не старше года. Но у меня такой проблемы с одеждой нет, у меня есть проблема только с тканями. Я и с тканями, и с фантазией. То есть из магазина ткани меня вытащить очень сложно, а если фантазия, полет фантазии начнется, то... И вот буквально за эти три дня я сшила себе, по крайней мере, базу, я сделала себе две пары брюк. А, вот, одни брюки такие клешены, очень получились удобные, очень удачно, очень-очень-очень-очень. Никогда не шила полиэстер, совершенно как-то, ну не, я бы не сказала, что я его по ошибке купила. Нет, мне его подсунули якобы под итальянскую ткань, но я не, про не профан в этом, я не стала спорить, я не люблю доказывать, потому что потом начинается вот это дутье губ, я такая крутая, а ты мне не поверила, понимаете, вот, я думаю, ну если ты дура, то ты дура, хоть ты и продаешь э, в своем магазине, конечно, но дура, то процедуры, а просто она хочет продать. Но я посмотрела, просто материал был именно той фактуры, которая мне была нужна, и я, в общем-то, купила, и я не пожалела. А вот. А вчера я уже сделала брюки себе, буквально день посвятила, сделала себе брюки из а, такой полушерстяной ткани, ну, там 80% шерсти, там э, полиэстер есть, ну такой эластан есть, э, не, нет, не эластана нет, э, ткань, просто она не мнется. Но ткань действительно итальянская, тоненькая, вот сегодня я обновила, э, сходила прямо в здесь, пришла, замерзла, обновила, я была очень довольна, потому что брюки получились именно то, что мне нужно, и в процессе носки я обновила еще свои новые, новую обувь обновила. У меня были балетки, которые я когда-то нашла на речке. Да, я их продезинфицировала, отремонтировала. И вы знаете, я носила их до, до той степени, пока они вообще уже вот, ну, на молекулы не, раз, не развалились до такой степени, не были удобны. И вот я себе все-таки дождалась, купила балетки, конечно, э, Жан, э, господи, ладно, не буду, какая-то французская фирма, там 5000 балетки, а у нас вот фирма Зендон. Мне очень нравится Зендон, я сейчас уделяю внимание Зендону. Вот, и, в общем-то, у меня дело пошло на лад, я оживать. Вот, но тут с другой стороны плохо. У меня появились вдруг заклинило почки. Видите, как заклинил этот кишечник, значит, в первую очередь я могла потерять жир через кишечник. А потом уже, когда я воздействовала на щитовидную железу, мне заклинило именно уже и почки. То есть вот этот вот аварийный жир, он категорически не хочет уходить по одной простой причине, э, что организм пока, к сожалению, живет на нем, и я просто вижу сейчас по своему организму, я его сфотографировала со всех сторон, вот, конечно, вид весьма и весьма и весьма, <clears throat> вот, но лучше реально себя оценивать, чем, как говорится, летать в, в облаках, а потом уже, когда спустишься на землю, это как обухом по голове будет. Вот, поэтому Э, вот такие вот препараты, как э, фетабсорберы и препараты с хитозаном, у Ивалара есть препарат с хитозаном, он ничуть не хуже будет. Девочки, толстым девочкам и женщинам за 45, которые однозначно имеют вот эту тушеобразную, грушеобразную или шарообразную, яблочнообразную фигуру, девочка, вам ни в коем случае принимать нельзя, потому что организмы заблокирует как мне, вот как мне он заблокировал и кишечник, и мочевой пузырь, то есть и почки заблокировал. И сам, что самое удивительное, что сегодня я была очень рада, что наконец-таки я дошла, и я разблокировала это дело медисой. Я приняла таблетку медисоя Р, и медисоя Р мне хорошо пошла. У меня стоял вопрос, какую медисою заказывать. Конечно, я буду теперь заказывать пока медисою Р, потому что фирменная их медисой почему-то мне пока не идет. Не могу дать, не могу дать никакого объяснения этому делу. Вот, просто давит. А, еще, если вы воздействуете на щитовидную железу, не забывайте, пожалуйста, про кальциево-фосфорный обмен, потому что а, при каких-то неполадках в щитовидной железе а, у вас кальциево-фосфорный обмен будет падать. Поэтому вам нужно будет запастись БАДами. Э, грамотные фирмы, они делают не то, что вот вы можете где-то в аптеках найти вот кальций, вот цинк, все прочее. Я вам не советую, не рекомендую покупать вот такие отдельные препараты по одной простой причине, потому что каждый элемент, он усваивается с чем-то допустим, э, кальций, он без витамина D3, он не усваивается, понимаете, без полинасыщенной, без вот таких вот витаминов, без жирорастворимых. растворимых. И также с ним рядом идет всегда фосфор. Это кальциево-фосфорный обмен. Это одна и та же вот армада. То есть фирмы делают грамотно. И они вам поставят именно вот этот кальций, но там еще вдобавок будет, там вот у меня, допустим, есть кальций фирмы НЛ, там кальций, там фосфор, там витамин D3. Кстати, в Медисое есть тоже кальций, тоже есть фосфор. Вот я только потом посмотрела, и я была очень довольна, что действительно очень грамотно было сделано. Вот. А, но, к сожалению, допустим, как мне, я когда стала добавлять вот этот э, кальций, то у меня стал, допустим, нормально работать кишечник. То есть, когда у вас такие вот идут неполадки, когда вы что-то вот пытаетесь сделать, когда вы все-таки пытаетесь похудеть, я же говорю, когда я сказала, что я, говорю, лишний вес сброшу, но вот сейчас я чего-то вот опять подотчаялась, потому что э, за счет того, что у меня заклинило почки, у меня была задержка воды. И у меня сейчас опять 93 килограмма я набрала, и я, конечно, в отчаянии в таком таком было. Но когда выпила вот эту медисою, я была очень довольна, у меня расклинило почки, сейчас почки работают хорошо. И я надеюсь, что буквально через какое-то время я опять достигну того уровня, который я достигла. А теперь по факту УЗИ. Значит, у меня было, э, я ждала с ужасом этого УЗИ, потому что меня тут же направили на гистероскопию. Кто слушал меня внимательно, у меня обнаружили полип. Но вы знаете, врач, который меня осмотрели, осмотрели меня в центре репродукции, что-то там такой крутой центр, но, правда, врачам там платят всего лишь по 10 тысяч, а прием там идет бешеный, поэтому у меня подруга оттуда ушла. И вот этот врач, как-то вот я так посмотрела, посмотрела, да-да-да, вот немедленно нагистероскопия. Ну, представляете, что такое это? Это же э, эти идиоты будут выскабливать полностью весь эндометрий. Ну, объясните мне, зачем мне весь эндометрий и вообще зачем допускать? Девочки, запомните только одно. Всех вот вот этих гиперпластических образований можно избежать с помощью вот этих вот препаратов медисуя, с помощью БАДов вот такого плана, а также можно избежать с помощью боровой матки, с помощью белой лопчатки, с помощью эндокринола и всего-всего-всего. Просто единственное, когда у вас все это дело обнаружат, вы не торопитесь ложиться под нож. Вы, э, я говорю, да-да-да, я им сказала, да-да-да, все, спасибо, да, сейчас. Хорошо, будем готовиться. Я буду готовиться, я посмотрю. И после этого я приехала, я стала пить э, боровую матку, э, еще какую-то траву я стала, я стала, а, когда у меня от, отказали почки, а у меня действительно очень сильно болели почки, понимаете, просто жгло. Я проснулась, а у меня жгли почки. Я стала принимать шалфей. Э, мне девочки отдали в аптеке шалфей. Но ну, там якобы вышел срок годности. Девочки, я к срокам годности отношусь с усмешкой. А вот, я не воспринимаю эти сроки годности. Я лечилась препаратами, колола себе препараты 15-летней давности. И все было абсолютно нормально. Ну, вот такой вот я человек, что сроки годности я не приняла. Это все э, ухмылки и усмешки для того, чтобы ну, из нас с вами сделать дураков. Потому что все эти сроки годности, как может быть у вот этого БАДа, который герметично запакован, и капсула, которая герметично запакована, как может быть у него сроку даже три года? Он будет годен гораздо дольше. И я пользуюсь даже БАДами, у меня БАДы стоят гораздо дольше, до пяти лет. Вот, у них срок три года годности. Э, вот, я пользуюсь этими БАДами уже значительно, значительно и значительно. Вот, еще мне очень помогал БАТ, вот этот Нутримакс. Нутримакс это БАТ, который лечит, а, э, значит, все вот э, для мочекаменной болезни. Вот он прекрасно э, справляется с любыми воспалениями в почках. Вот для мочеполовой системы. И, кстати, вот этот НутриМакс я принимала точно так же. И когда я 26 числа, после того последнего видео, я, вы знаете, я шла туда как на эшафот. Думаю, ну все, ложилась, думаю, все, сейчас как то не скажут а там уже выросло, а там уже все. И вы представляете, что она мне говорит? И еще, еще что самое главное. Дело в том, что я не климактерического возраста, и у меня не может быть пустых яичников. Но дело в том, что после стрессового состояния и после того, как мой организм перешел на эстрон, у меня обнаружили пустые яичники фолликула. То есть, ну, в общем, сами понимаете. Э, фолликулов там нет то есть зачатие и все прочее там нет. И вы представляете, что на вот этом вот УЗИ мне говорят, что у вас обнаружился четкий фолликулярный аппарат. Один яичник спрятался э, из-за кишечника, его так и не смогли обнаружить, как не пытались. А в другом яичнике был обнаружен фолликулярный аппарат. То есть это говорит о том, что все наши попытки были не безнадежны, и я даже и не думала, и не ставила целью восстановить себе фолликулярный аппарат, а видите, как вот я стала пытаться восстановить свой просто вес, а пришло все к тому, что я восстанавливаю свой фолликулярный аппарат в яичниках. То есть постепенно, если фолликулярный аппарат есть, то постепенно начнет уже действовать эстрадиол. То есть я сама пытаюсь э, подливать масло в огонь, то есть сама пытаюсь подпивать эстрадиол в виде бородовой матки, потому что вы сами понимаете, что эстрон это жир. И жир может делать только сам организм. То есть, а вот в растениях и во всем прочем мы получаем эстрадиол. Поэтому вот этот эстрадиол, поэтому толстые женщины и девочки, когда у вас вот вдруг вот такие вот какие-то неполадки, ой, я выпила боровую матку, а мне так плохо стало. Вот, ничего подобного. Просто ваш, э, ваш организм э, очень сильно ну, установился, то есть эстрон э, пришел, ну, пришел и занял хату и сказал, что это, это мое пространство, я здесь баблу буду крошить. Ну вот, вот здесь, вот такого плана. Вот, поэтому не надо к этому относиться все. Эстрон тоже это все нормально. Это аварийная система организма. И еще что я хотела сказать. Я хотела сказать по поводу вот этих всех дорогущих анализов на гормоны, на гормоны щитовидной железы, на гормоны... Девочки, я могу вам сказать только одно. Никакие из этих анализов не являются действенными анализами. Когда я сейчас уже себе стала объяснять, почему у меня тогда, когда у меня увеличилась щитовидка за год, в два раза до 17 э, сантиметров кубических, а норма, ну, скажем так, 18, ну, такое понятие норма. И это все за год. И меня успокоили. Нет, нет, ничего страшного, ничего, это не смертельно. Девочки, я вышла в шоке. Я, вы знаете, вот как внутри меня что-то подсказало, беда какая-то случилась. И действительно, я сейчас понимаю, у меня очень сильно поднялся кортизол, у меня опустился соматотропный гормон, вот, и меня начало разносить, меня начало распирать. Я пропила просто-напросто вот этот вот свилдформ. Ну, я пропила фирменный свилдформ, тогда вот этого не было свилдформа, а тут, в принципе, я сейчас пью вот этот R, и ничего страшного, он подешевле. Вот. Я пропила свилтформ в дозе э, по 3, э, по 3 капсулы, потому что свилтформ делается по 50 мг каждая капсула. То есть он очень удобно дозируется. Наши ослы делают э, либо по 150, даже по 170 мг, либо по 100 мг. Понимаете, вот этого дозировать нельзя. И дело в том, что я йода перепила так, вот это сейчас я уже просто, что мне сейчас йод этот нельзя ни в коем случае перебарщивать. У меня просто вот плохое самочувствие начинается. Я уже, сама я уже сама вижу, вот как как-то было, метео, метеоусловия давали себя знать, а свелфон очень хорошо снимает метеозависимость. И я выпила капсулу, да, метеоус, метеозависимость с меня была снята, но у меня <laughs> началось плохое самочувствие, потому что я перепила в свое время йода. Поэтому я сейчас даже не мультипаки не могу принимать витаминные, ничего, потому что они все нормальные витаминные паки, мультипаки делаются э, с 50 миллиграммами йода в составе. Вот. А мне надо искать уже теперь мультипак, который не содержит йода, чтобы там его вообще не было. <laughs> Так что вот так. Так что вот вам это результат того, когда вы принимаете чистый только, допустим, йод или только кака, или только калий, или только селен, или только цинк. Э, не вздумайте такого делать, всегда покупайте грамотные БАДы, в которых написано так, вот этот БАД принимается тогда, когда у вас недостаток, когда у вас остеопороз а не то, что вы берете чистый элемент и начинаете его жрать. Вы его нажретесь, а потом вы не сможете ничего принимать. Потом вам нужно будет фосфор, вам нужно будет витамин D3, придется все это искать по отдельности. Вот, поэтому вот этими вещами не занимайтесь. Есть фирмы, которые грамотно составляют это все, это я уже сейчас только понимаю. Вот, но я в частности купила турамин йод я все искала подешевле йод. Вот йодат калия мне пошел хорошо, хотя он синтетический йод. В свелформе содержится вытяжка, э, вытяжка растений, вытяжка ламинарии. Вот. А, а, в, а там, а в Туранине содержится юдатка. Но я пила и то, и то, мне хотелось посмотреть, в результате допила до того, что у меня полная норма с йодом. Вот. Определить, определить, нужно вам йод или нет, очень просто. А, вы обработаете себе а, какую-либо поверхность, ну, говорят, на попе обработать, там, квадрат, ничего, обработайте просто на теле. Вот я себе обрабатывала вот эти вот места, где растет кутикула на ногтях. Просто йодом вот все пальцы обработала, все кутикулы. У меня раньше, когда йода было мало, у меня все это исчезало мгновенно. Через 15 минут у меня уже ничего не было. Я понимала, у меня недостаток йода. А сейчас, когда я знаю, что у меня йода достаточно, вы знаете, у меня по 2-3 по три дня были намазаны вот эти пальцы йодом, и, они, и с них ничего не сходило. По-моему, этот йод я даже смывала. Вот, поэтому а, вот это говорит о том, что у вас йода достаточно. Поэтому это простой обычный тест, который может провести каждый. Поэтому не тратьтесь абсолютно ни на какие гормональные тесты, ни на какие вот эти. Они сейчас до, до такой степени дорогие, они ничего не показывают абсолютно. Я вот понимаю, что я просто чисто потому, что я врач, потому что я медик, я чисто инстинктивно поняла, что если у меня щитовидка увеличилась до максимума, значит чего-то ей не хватает. Ей просто не хватало йода. Но это тогда еще было, а это я уже сейчас пила йод, потому что у меня кишечник заклинило, я не знала, чем его снять. Поэтому я и пила йод э, для того, чтобы кишечник расклинивало. Но все равно было, все равно не так, все равно, конечно, не то. Вот, и вот спасибо Медисое, конечно, Э, Медисоя, конечно, очень много выручает, вообще замечательная вещь, но я вот сейчас собираюсь заказать и Афродиту, а, в этом самом, вот посмотрим, что будет. Конечно, Афродита, э, Афродита 3,5 тысячи, это, конечно, очень дорого, но я ее закажу по одной простой причине, что я доверяю Бадам Я еще раз э, говорю, что Бадам Вижн доверять можно, делаются БАДы грамотно, и они помогают избежать очень-очень-очень многих проблем. Поэтому, девчонки, я очень рада. В общем-то, УЗИ меня, э, я вышла настолько ошарашенная после УЗИ, что, вы знаете, я потом еще два часа в парке сидела на воздухе, у меня сперло в забу дыхание, я никак не могла, думаю, господи, надо же, говорю, я получила, у меня фолликулярный аппарат исчез. Я думала, все, мне уже искусственный климакс сделали. А тут вот тебе, на тебе, вот оно, пошло дело, пошел контакт. Вот, и он, я пришла, мне муж, ну как, я когда ему сказала, говорит, ну как, хотела одну, получила другое. Но... И самое главное, девочки, УЗИ еще, щитовидная железа у меня ушла, а, значит, было у меня 10,3, потом 10,7, а сейчас я уже, когда пропила, ну, белая лопчатка, все трава, э, после нее я сейчас посмотрела, мне поставили и посчитали э, щитовидную железу, у меня стало 10 и 1. То есть, девочки, а, запомните еще одну такую вещь. Когда я им сказала, что вот у меня было 10,7, а сейчас 10, они, нет, нет, нет, это погрешности, это все пятое, десятое, это, это не важно. Девочки, это важно. На это обращайте внимание. Значит, а, толстые девочки, толстые женщины, тушеобразные, вот эти все тучеобразные женщины и девочки, а, значит, возьмите себе за правило, каждый год сами для себя проводите УЗИ щитовидной железы, чтобы вы знали, там все дается. Самое главное, смотрите объем щитовидной железы. Если объем щитовидной железы у вас постоянно растет, растет и растет и растет, щитовидная железа увеличивается, потому что ей не хватает йода. Значит, начинайте принимать йод. Но только не тот йод, который я принимала, турамин, вот этот вот, а вот такой вот грамотный йод, который, там не только йод, там еще вещества, которые сопутствуют и которые нужны для, для более полноценного усвоения йода. Как я вам вам объяснила вот с фосфорно-кальциевым обменом. Чтобы вы не пили, допустим, только йод, а потом вам пришлось бы еще, потом вы хрен найдете такое все. Пейте грамотные БАДы, пейте грамотные микроэлементы. Микроэлементы пить надо. Вот, и если у вас каждый год увеличивается, значит, надо пить, значит, надо принимать. И причем принимать не в профилактических дозах, как я по 50 миллиграмм, ладно, и все хорошо, а уже в лечебных. То есть 150 миллиграмм вам надо четко принимать в день. Я боялась сразу принимать три капсулы, поэтому в первые дни я принимала а, завтрак, обед, ужин, а уже буквально на третий день я уже начала принимать 150 миллиграмм, я принимала прямо сразу в день, и уже э, целый день я ходила уже под дозой 150 миллиграмм компьютер, потому что э, работа, вот эта доза, она нужна щитовидной железе, чтобы обеспечить вам работоспособность. Если не будет, метеозависимость, она тоже зависит от щитовидной железы. Поэтому, девочки, я очень много сегодня наговорила, но говорю в основном для себя. Я просто поняла, Почему заклинивает э, кишечник и почему заклинивают почки? Потому что эстрон, э, э, эстрон, который захловенствует в вашем организме, он предупреждает, чтобы э, он не выводился ни с кишечником, ни с почками. И он ставит там своих стражей, он прорастает э, в надпочечнике, он прорастает в стенке кишечника – а, вот, и он держит, поэтому у вас будет постоянно вес увеличиваться до тех пор, пока вы не поймете, что вам нужно вот, вот это вот дело все-таки ограничивать. К сожалению, думать вам об этом придется самим, потому что наша наука дать этого не может. В общем, мое дело было вас предупредить, мое дело было вам сказать, с другой стороны, я высказалась сама. Но все дело в том, что когда вот сам вот так вот высказываешься, тебе приходят дальше еще мысли. Понимаете, я просто поняла, думаю, я найду вот этот механизм, который поможет спрыгнуть с этого эстрона и идти на нормальный эстрадиол, понимаете? Ведь есть же нормальные женщины, которые нормальные, худенькие, стройненькие, они не полнеют, ничего, все. Она какая была женщина, такая все. А когда вот эти вот фигуры с огромным животом, с огромными жопами с огромными ляжками, вот, вот эти уже фигуры, они непропорциональные, они уродливые, и это фигуры, работающие на экстремале. Вот, поэтому никто, кроме нас с вами, не позаботится о нашем здоровье. К сожалению, приходится все это делать таким вот <laughs> научным, самым научным методом, это методом научного тыка. Очень мне нравится метод, но, к сожалению, ну, дай бог, конечно, я люблю этот метод, потому что люблю БАДы, я люблю их принимать, потому что я поняла, это не, это не так безопасно. Но, девочки, в любом случае, а, БАДы всегда, особенно вот эти вот травы, содержащие гормоны, они всегда помогут вам не оказаться на операционном столе. Поэтому даже когда вам гинекологи предлагают операции, ой, по удалению яичников, спаек и прочей фигни, херни, девочки, это все может рассосаться. И ни в коем случае не ложитесь туда до тех пор, пока вы не поймете, что все, другого выхода, ну, лично для вас уже нет. Потому что я, допустим, тогда начинаю искать все, что только угодно. Я, я даже говна могу съесть по одной простой причине, чтобы попробовать, а вдруг поможет, понимаете? Вот, но, э, но это утрированно, конечно. А, вот я знала, что есть фирма Vision, я понимала, и я знаю только одно, у Vision есть панацея буквально от всего. Поэтому и еще могу вам сказать, не бойтесь, пожалуйста, раков, потому что что такое рак? Рак – это нарушенная цепочка обмена. То есть в свое время, допустим, в какой-то цепочке произошло то, что взаимодействуют два вещества. У какого-то вещества э, радикалы, свободные радикалы, почему мы так боимся свободных радикалов? Потому что даже тот же самый тестостерон легко превращается превращается, эстроген легко превращается в тестостерон, у него отнимается всего лишь одно метильное кольцо. Все. Но это, но это образ, опять же говорю, это не то, что делать. Там просто отнять цепочку, и все. И эстрадиол, э, э, эстроген женский превратится в мужской тестостерон, и баба начнет превращаться в мужика. Вот, в прямом смысле, не в переносном, а в прямом смысле. Вот почему, когда пьют мужики пиво, они превращаются в баб. У меня муж тоже приходит, слушай, у него, говорит, поживет пиво, говорит, по два, по три литра в день. У него, говорит, такой живот, у него, говорит, такие сиськи выросли, говорит, что скоро ему детей кормить, говорит, можно будет этими сиськами. Ну вот, понимаете, вот такая, и люди все равно ничего не понимают. Вот он прет на это пиво, ему вот жрать пиво и все, выжрать этого пива и все. Но тут нам совершенно недавно мужу принесли собственного вина, но мы как-то скептически относились, и а потом я когда попробовала, вы знаете, девчонки, никакое французское вино, ну просто рядом не стояло. Мне очень нравился э, Жан-Пьер, э, какое-то французское вино, мне очень нравилось. Но ну, вы знаете, ну вот это вино произошло всех. Вот мужу подарил литр, а мужчина так, в благодарность. И он принес, говорит, попробуйте наше собственное вино. Вы знаете, я как попробовала, вот сейчас там стоит рюмочка, и я прямо вот понемножечку наливаю, и прямо маленькими-маленькими капельками. Это обычное яблочное вино, девчонки, там такой вкус. Там прямо вот берешь на язык, а оно яблоко, и вот ты чувствуешь, что у тебя на языке лежит яблоко, и оно пахнет. Оно до такой степени пахнет, что просто, э, просто голова кругом идет. Девочки, всем вам удачи. Я очень довольна, что у меня прекрасные результаты УЗИ. Я очень довольна, что дала ответ, почему заклинивают почки и почему заклинивает кишечник. Наконец-таки я поняла это все. Но я, конечно, не дала ответа на то, а, как сделать так, чтобы перейти со страны на, на Будем продолжать поиски дальше. Девочки, всем вам успехов, зарабатывать деньги. И, конечно, не делать деньги центром Вселенной. Девочки, в первую очередь лежат наши отношения, наши любовь, наша дружба, наши взаимоотношения. Будем мы друг к другу хорошо относиться, значит, все будет хорошо. А будем друг друга продавать за деньги, лишь бы только, вот, то будет очень плохо. Все, счастливо.